庞培法布拉大学是一所西班牙公立大学，在研究方面具有很高的竞争力，并致力于教育转型以应对未来的挑战。该大学与巴塞罗那市紧密相连。巴塞罗那是一个气候宜人的城市，具有开放、现代和国际化的特征。国际化是 UPF 的建校宗旨。 校园的组成以及培训和研究的方向吸引了国际人才，多样性遍布校园，为学生创造了独特的机会。大学与全球三百九十所院校签署了协议，其中十所是中国大学，提供了八个学科领域的。 横向和跨学科课程促进了新的学习方法和技能培训。UPF 拥有约一万三千名学生，是西班牙大学体系中规模最小的公立大学之一。这使得它成为一所人性化的大学，有小组形式、个性化的待遇。 尽管这是一所年轻的大学，但它已经确立了自己在国际水平上的领先大学的地位，并在主要大学排名中享有出色的排名名次。庞培法布拉大学实质上是一个探讨、辩论和反思的空间，一个思想工厂，提供解密和与世界互动的纽带。